Na casa 1.7, descrevemos qual é o produto dessas práticas, que no caso é ter espaço mental e fluxo mental mais livre e mais limpo. Isso é importante para quem escreve, para quem trabalha com, com criatividade, com coisas assim, para que você não tenha, digamos, bloqueios criativos. Quando a gente mantém uma prática de, de ritmo constante, várias vezes ao dia, você acaba, digamos, é, aumentando a, a potência da sua mente em criar, em focar, e isso tem um efeito muito positivo. É, quanto mais vezes você consegue pausar o seu dia para contemplar e, e retomar os seus trabalhos. No seu computador existe uma memória chamada memória RAM, quando ele fica muito tempo em utilização, a memória RAM fica cheia e o computador fica lento. É exatamente o mesmo princípio que funciona na sua mente. É, se você passar um dia é, na faculdade assistindo diversas aulas uma atrás da outra, você certamente em algum momento vai sair muito exausto e não vai conseguir entender, absorver mais nada. Então, é, a única forma da gente dar conta desse, desse trabalho intensivo com informação é limpando, reiniciando o computador, limpando a memória RAM diversas vezes ao dia.